Добрый день, дорогие друзья, добрый день, участники, кто нас смотрит в интерактиве, кто смотрит нас в Ютубе. Сегодня мы а, встречаемся с вами и беседуем с вами на тему воссоединения родных душ, на тему тех препятствий, которые возникают на пути их воссоединения и о том, как их преодолевать. Начнем, как всегда, с вступления и обозначим что когда встречаются родные души, э, с самых первых моментов, наверное, они э, начинают осознавать, понимать, что это необычная встреча, что эта встреча наполнена чем-то, что весьма отличается от всех тех связей и различных любовных историй, которые у них были до того. Отличие это состоит в особенной наполненности – их взаимоотношений, а, в особенной наполненности их единства. То есть ощущается мистическое единство, чувствуется единение душ, которое, как правило, на самом деле очень трудно выразить словами. И на первом этапе родные души ощущают самое прекрасное состояние, они чувствуют эту необычайную любовь, это необычайное единство – и определенное время это состояние остается с ними. Но проходит некоторый период времени, и э, пара, мужчина и женщина, начинает чувствовать помимо притяжения э, подчас необъяснимое ощущение, необъяснимое состояние, когда они э, не могут находиться рядом друг с другом. Вот это общее определения не могут находиться рядом друг с другом, оно требует особенно расшифровки, потому что дальше идут индивидуальные переживания, которые могут быть связаны с их э, прошлыми травмами, которые возникли на фоне любви, то есть, скажем, несчастная любовь, безответная любовь и так далее. Либо это связано э, с воспитанием, с различными блоками, комплексами, которые они получили в результате воспитания. Иногда это связано даже с прошлыми жизнями, как показывает практика. То есть э, у женщины или у мужчины в этой жизни не прослеживается никаких особенных травм, которые они могли бы получить. У них нет э, негативного, сильно негативного опыта, связанного с любовью. Но у них возникает необъяснимое состояние, при котором они хотят эм, эм, отсоединиться от своей родной души, не то чтобы расстаться, но разойтись по разным сторонам. То есть они чувствуют какое-то особенное неприятное напряжение, которое возникает между ними. И вот об этом э, неприятном напряжении мы будем сегодня говорить. Что это такое? А мы обозначим это как препятствие. Почему? Потому что вот эта сила единства, сила любви, она очень с, э, с огромным накалом притягивает родные души друг к другу. Она настолько велика, эта сила, что у мужчины и женщины возникает э, состояние, что их автоматически очень сильно притягивают друг к другу. То есть та сила, с которой они, ну, они ее не контролируют, с которой они ничего не могут сделать. И на фоне этого возникает другая сила, противоположная, которая их отталкивает. И если не знать всех закономерностей взаимоотношений между родными душами, то можно подумать, что вы вообще сходите с ума. То есть возникает что-то неопределенное, что-то странное, когда вы одновременно притягиваетесь, а когда вы находитесь рядом друг с другом, вам хочется разбежаться в разные стороны. Вот такое парадоксальное состояние, такие парадоксальные ощущения. И часто обращаются с вопросом именно вот в такой ситуации – то есть, что происходит, почему это происходит. И иногда еще спрашивают, а как это преодолеть, что с этим делать. А, Но ну, вы знаете, не всегда, к сожалению, а, возникают именно такие вопросы, а подчас люди делают поспешные, необоснованные выводы, что они, видимо, а, не пара друг другу, то есть не судьба, так сказать, быть вместе, и воспринимают это как явный указатель на то, что никак им контактировать, общаться, тем более воссоединяться не стоит. Это далеко не всегда так. Почему? Потому что, наверное, еще раз повторю, такова закономерность в взаимоотношений между родными душами, что параллельно возникает две силы. Сила притяжения и сила отталкивания. Это естественная ситуация для родных душ. Часто мы повторяем, что родные души – это новое измерение, это другое измерение отношений, что это феноменальные отношения. Но, тем не менее, стереотипы восприятия нам говорят о том, что если мужчина и женщина встречаются, то между ними э, может быть любовь, может быть страсть, они могут там, я не знаю, поздорить, поругаться, да, но вот что именно вот таких вот накаленных, э, парадоксальных, отношений. Ну, такое это выходит просто за рамки обычного восприятия. И люди часто, пара родных душ, часто склонны делать вывод, что, наверное, действительно не стоит нам продолжать отношения, раз происходит что-то совершенно странное между нами. Такого не должно быть. Но представьте, у вас состояние божественной любви, у вас состояние невероятного притяжения друг к другу, и тут же либо там через непродолжительное время у вас чувство отторжения к этому человеку, даже страха перед его появлением, иногда ненависти, иногда агрессии по отношению к нему, причем подчас немотивированной агрессии. То есть тут, конечно, многие могут призадуматься, а что, собственно говоря, происходит и зачем мне это в жизни надо. Вот мы сегодня постараемся немного объяснить эту ситуацию, почему это происходит, и зачем это нужно. Ну, возьмем сразу изначально такой постулат, что на самом деле все, что с человеком происходит, ему очень нужно. Ну, это такая аксиома, да? Мы примем это за основополагающий момент. Итак, все, что происходит между родными душами, в том числе и вот такое вот отторжение друг от друга, это им очень нужно. Обычная человеческая логика спрашивает, а зачем? То есть почему бы не остаться этим прекрасным состоянием, божественном состоянии. А зачем вмешивается эта подчас действительно необъяснимая сила противоборства, сила отторжения друг по отношению к другу? Ну и давайте будем разбираться. Итак, почему возникают вот эти вот препятствия? На самом деле ситуация очень простая, и она практически, можно сказать, очевидна. То есть Э, родные души, они чувствуют это необычайное притяжение, они ощущают его на уровне высших тел, высших энергетических тел, на уровне будхиального, атманического тела. Это и то, что и называется душой человека. То есть пробуждается, просыпается их душа. И именно вот их души и соединяются. И так как это феноменальная встреча между родными душами – а, то есть это та встреча, которая э, знаменует, показывает то, что ваши души, они были рядом, либо вместе, либо едины всегда, изначально, с начала времен. А, то есть вот эта вот огромная энергия, она как раз-таки вот из этих глубинных пластов. Если вы встречаете свою близнецовую половину, свое близнецовое пламя, значит э, вы были вместе едины всегда, изначально. Бог вас создал единым. То есть, представляете, это энергия, которая имеет отношение, непосредственно отношение к божественному, громадной энергии, да? Если вы родственные души, то вы принадлежите к одной духовной семье, тоже очень сильная энергия. И все это вы чувствуете. И все это феноменальное притяжение, которое автоматически вас начинает соединять. Но соединяется души. А теперь ответим сами себе на простой вопрос. А, мы живем по своей душе. То есть наша повседневная жизнь, она выстроена под управлением нашей души. Мы а, руководствуемся своей душой. И если мы руководствуемся, то в какой степени? На 100%? Или на 50%? Или на 10%? Или на 1%? То есть вот эта сила отталкивания – которая возникает, тоже очень большая сила. Это та сила, которая показывает нам, что существуют программы, стереотипы поведения, жизненные установки, э, целые, в общем-то, мощные пласты подсознания и сознания, которые не соответствуют нашей душе и которые нашей жизнью э, во многом управляют. И столкновение вот этих вот структур, которые не соответствуют нашей душе, оно подчас приводит к тому, что эти две структуры, то есть э, структуры у мужчины и у женщины, они отталкиваются, они очень разные. Ну, давайте на простом примере. Например, э, встречаются родные души, мужчина и женщина. Происходит вот это воссоединение феноменальное. И они могут чувствовать единение не только душ, но они могут чувствовать единение на уровне тел. То есть, допустим, интимные сексуальные отношения у них могут быть прекрасные. Но, например, они совершенно не могут ладить э, в быту. Ну, я говорю только например. Да? Если они встречаются там на кухне или еще где-то, то происходит просто какой-то взрыв. Э, абсолютное отторжение друг от друга. То есть вот эти структуры, которые отвечают за повседневную жизнь, э, которые находятся на каузальном теле на нашем, они не совпадают, очень сильно не совпадают. Почему? Ну, вследствие, вследствие различных причин. Опять-таки, прошлое воплощение, воспитание, э, воплощение именно это, то есть показатели этого гороскопа, ну и так далее. То есть, может быть, масса причин, которые мы сегодня, кстати говоря, немного затронем. И в результате получается, что они ну, буквально не могут находиться вместе. И это реально так. То есть это не то, что они придумали, или то, что они, э, мужчина и женщина, вдруг закапризничали, да, что-то им такое в голову взбрело, а просто на энергетическом уровне они абсолютно не соответствуют вот в этой ситуации. И таких ситуаций может быть не одна и не две, то есть не только в быту, но, допустим, они, э, например, ну, там не могут сотрудничать вместе, да, как-то. А и для и мужчины, и для женщин, допустим, важно – Э, их дело, то, чем они занимаются. А вот сотрудничать они никак не могут, более того, мешают друг другу. Волей-неволей они друг друга начинают э, как бы вставлять палки в колеса. Так получается, потому что энергетические структуры не соответствуют. И таких, э, еще раз повторюсь, таких структур может быть несколько. И вот эти структуры, они начинают очень активно противодействовать воссоединению. Почему очень активно? Ну, потому что когда встречаются родные души, то вообще человек наполняется энергией, это всегда. То есть энергии становится в разы больше, в два, в три раза иногда больше даже. То есть человек вообще становится очень энергичным. И энергия, она поступает э, во все его структуры, в том числе и в те структуры, которые не соответствуют друг другу у родных душ. Да? То есть они <clears throat> становятся очень активными, активно мешают. Но есть такие, есть такие аспекты в личности человека, или, можно даже сказать, те же структуры, которые не связаны с его личностью, а связаны с различными социальными нормами, социальными штампами. Причем как э, нормы эти могут быть как э, привнесенные из социума как такового. Ну, допустим, мы принадлежим к социуму э, российского человека да, у нас территория России. Здесь есть свои представления, законы, правила о взаимоотношениях мужчины и женщины. <clears throat> Это социальная норма. Так могут быть и э, нормы микросоциума. То есть семейные, э, семейный уклад, семейные представления одного и другого не совпадают. То есть женщина жила в своей семье по, одно, по одним законам, и нормам, а мужчина по другим нормам жил. И вот эти вот нормы, они очень сильно не совпадают. То есть социальная и микросоциальная вот эта вот структура, они очень сильно не совпадают. Может быть такое. И, в общем-то, похожих примеров можно приводить еще немало. Те структуры, энергетические структуры, которые начинают активно противодействовать вашему воссоединению. Если это просто осознавать, то есть если вы а, не бессознательно себя ведете и не думаете, и не говорите так, ага, но если сейчас между нами произошла такая стычка грандиозная, из-за того, что я, а, допустим, нож не туда положил, да, или ты там а, не так на меня посмотрел, то что же будет дальше? Как же мы будем жить-то вместе? Это же невозможно, да? Нам нужно как можно быстрее разойтись, потому что, ну, э, мы, наверное, не созданы друг для друга. Что-то между нами произошло, это удивительно, феноменально, но все остальное никуда не годится. А можно сделать и такой вывод, и такой вывод иногда и делается пары родных душ. Ну, давайте остановимся на этом примере. То есть решили разойтись. Причем это может быть решение как одностороннее, один из двоих решил так и ушел, так оно может быть и обоюдно. Я хотела уточнить, что мы говорим о, а, теперь о близнецовых половинках, потому что родственные души, по идее, это у них миссия не совместной жизни. Ну да, на этом нужно Без... сделать акцент. Да, безусловно, потому что сейчас могут просто люди понять неверно. Хорошо, это очень хорошее замечание. А у близнецов половинок действительно общая миссия, и они изначально встречаются с полной возможностью воссоединения. То есть у них все есть для этого, для того, чтобы соединиться. Родственные души, они не могут полностью воссоединиться, у них разные миссии. Но вот в рамках сегодняшней встречи я не знаю, нам удастся ли все акценты расставить или Наверное, нет. Наверное, не удастся. Наверное, не удастся, там слишком много подробностей. Я Давай. бы еще хотела, знаешь, какое дополнение внести? А, если говорить вот о том, что не соответствует энергоструктуры, да, а, по сути, близнецовые половинки – это две одинаковые светокопии друг друга. То есть изначально они соответствуют друг другу, но несоответствие вносит искажение – то есть, например, вот два чистых зеркала, их создали они одинаковые, но проходя через разные воплощения разные жизненные ситуации, зеркала искажаются. То есть у кого-то было одно что-то в жизни, вот ты говорил, да, у кого-то что-то другое, там представление, травмы. И зеркала или энергоструктуры, о которых мы говорим, они искривляются. То есть отсюда получается несоответствие. Потому что можно понять, что у близнецовых половинок разные энергоструктуры, а это по сути никак невозможно. Ну да. Вот. Да, да, да. То ну, тоже хорошее, тоже хорошее уточнение. Можно сказать искажение, можно сказать, что вот на этих зеркалах насвоение. такая пыль, наслоение, да. да, а, в виде действительно различного опыта, который откладывается, конечно, откладывается в карме каждого человека. Эм, Необходимо уточнение. Действительно, близнецовые половины могут воссоединиться, хоть это происходит и не всегда. То есть они имеют такую реальную возможность. Э, родственные души не имеют изначально реально такой возможности. То есть их встреча происходит не для того, чтобы они полностью воссоединились. У них другая миссия встречи. На шестом курсе мы рассматривали очень подробно этот вопрос. Сегодня мы, будем, мы не будем об этом говорить, просто уточним, упомянем. Итак, э, идет процесс воссоединения. Да, ну и, кстати говоря, не так просто бывает сразу понять, кто друг другу, мужчина и женщина родственной души, либо близнецовой половины. И часто время просто расставляет свои акценты и становится все понятным, все очевидным. Об этом мы тоже говорили. Если вы обращаетесь даже к людям, которые очень хорошо видят энергию, к ясновидящим, к опытным ясновидящим, да, то все равно этот человек, ясновидящий, он может э, не все правильно интерпретировать, потому что нужно быть очень хорошо сведущим вот именно вот в этой специфике взаимоотношений между родными душами. То есть ясновидящий может увидеть очень мощные энергетические связи между вами, ну вы, кстати, и сами чувствуете, то есть тут помощь ясновидящего не очень-то и нужна бывает – вот. Но он может неверно проинтерпретировать. Он скажет, «Э, да, действительно, вы едины, между вами огромный мощный поток. И между родственными душами мощный, и между близнецовыми половинами такой же мощный поток. То есть у них идет соединение по бодхианам атманическому телу, и там, и там. Часто задают вопрос, а почему тогда они могут соединиться родственными душами? Потому что все-таки есть разница между ними и очень существенная очень существенно. То есть это а, не просто какие-то такие индивидуальные закономерности, там особенности, да, которыми можно поступиться, а просто разные миссии, кардинально разные миссии. Ну, а, давайте приведем пример. Допустим, встречаются родственные души. А, очень мощная связь энергетическая, они чувствуют это. И тот, и другой занимаются духовными практиками. Ну, допустим, даже и тот, и другой занимается, э, скажем, йогой, да? к примеру, или там медитация, неважно. Казалось бы, почему бы им не воссоединиться? Любовь, единство, сила, э, энергия, то есть потенциал огромный скрывается у того и другого. Э, налицо все признаки того, что им можно и даже, наверное, нужно э, налаживать совместную жизнь. Но очень быстро выясняется, что один человек занимается и ведет йогу для одного, для одной цели, а другой человек для диаметрально противоположной цели. Ну, например, один человек э, занимается йогой для того, чтобы прокачать свои центры, обрести там ситхи, сверхспособности, да, и манипулировать таким образом, манипулировать окружением. То есть, ну, проще говоря, занимается магией, да, с помощью йоги. Ну, такой может быть, почему нет? Такие есть примеры. А другой человек занимается йогой для того, чтобы достичь ну, как ступенька, это у него, для того, чтобы достичь просветления и ни в коем случае не манипулировать там, ни собой, ни другими, ни жизнью, а жить кардинально по другим э, нормам. Ну вот. И это может выясниться не так быстро, кстати говоря, но может выясниться. И э, воссоединение практически невозможно получается. Причем и у того, и у другого действительно предназначение. То есть нельзя сказать, что один заблуждается, а другой прав. Пусть они придут к единому знаменателю, и тогда будет все хорошо. Нет. И у того и другого свое собственное личное предназначение. И это нормально. И эти предназначения, они никак не сходятся вообще. Вот это такой пример, кстати говоря, пример из жизни, он невыдуманный когда встречается родственная душа, и воссоединение практически невозможно. Ну, то есть какое-то время а, может э, быть сотрудничество, может быть общение и так далее, но полное воссоединение в принципе невозможно. По энергетическим причинам. Энергетические структуры а, существенным образом не совпадают. Но это такое необходимое уточнение. Если же встречаются близнецовые пламена, то там картина другая – а разница может показаться очень тонкой. То есть это люди, они во многом разные, мужчина и женщина, близнецовые племена. Они по-разному могут смотреть на жизнь, они по-разному себя проявляют, у них может быть разный темперамент и так далее, причем диаметрально противоположные. Но феномен, феномен состоит в том, что они поразительным образом совпадают друг с другом. То есть они поразительным образом друг друга дополняют. И это действительно феноменально. То есть они для этого ничего не делают. Они не договариваются о том, что вот э, ты знаешь, вот пока ты отдыхаешь, я буду работать, а потом наоборот, да, мы так будем друг друга дополнять, например. Они ни о чем не договариваются, они совпадают э, вот, просто феноменально автоматически. И э, самое главное, самое важное обнаруживается, что у них единая миссия, а у них единое предназначение – и опять-таки они могут его выполнять по-разному, но оно единое. Вот это общее видение, общая идея, та э, структура, которая находится на этих высших телах от манической будхьяны, они полностью у них совпадают. Вот в этом и состоит разница. И э, вот в этих всех моментах разобраться получается не всегда так быстро. Почему? Потому что вмешиваются стереотипы, потому что вмешиваются различные программы, которые человек ведет, часто неестественные программы для него, а, для его жизни, то есть он занимается не совсем своим делом. И во всем этом разбираться нужно, для этого нужно какое-то время. Итак, это было необходимое уточнение, действительно, а, чтобы нам а, четче понимать, о чем сегодня будет речь. И так выясняются программы, которые разъединяют народные души. И эм, нужно будет обратить внимание, что же это за программа. Уйти э, в глубину себя, погрузиться в глубину себя, в свою собственную глубину, в свою душу. И посмотреть, а так ли нам нужны эти программы, которые разъединяют. Посмотреть очень внимательно и ответить себе на вопрос честно, а они естественные для нас, то есть они наши? Или это искусственные программы, которые по большому счету нам не нужны? Как это распознается? Это распознается через соответствие нашей душе. Это называется еще а, высшее разрешение или высшая санкция. То есть, дает ли ваше Э, высшая душа разрешение на эти программы. Соответствует ли э, ваши высшие ценности, высшие намерения, высшие идеалы и так далее, соответствуют ли они тем программам, которые вы ведете, или не совсем соответствуют, или вообще не соответствуют. Если вы эм, как бы погрузитесь вот в эту внутреннюю работу, внутренний самоанализ, то вы начнете находить ответы. Они начнут у вас появляться, эти ответы начнут появляться сами. То есть вы начнете осознавать, а почему происходит вот это разъединение. Да, ну давайте поразмыслим вместе. Почему души вместе, души соединяются, а вот тела либо какие-то умственные конструкции и так далее, они буквально разлица, разлетаются друг от друга в разные стороны, отталкиваются, не приемлют друг друга. Почему такое бывает? Но ну, ответ, конечно, очень простой, потому что мы живем не по душе. И дальше начинается процесс, он может быть очень большой, очень трудоемкий, скажем честно, он может быть очень болезненный, как правило, надувают, очень болезненные это процесс а, обесточивания и а, внутреннего очищения от этих а, программ, которые не совсем естественные для нас. Эти программы можно также назвать еще и паразитическими программами. Да, какой-то промежуток времени они приносили нам пользу, но если мы опять-таки очень внимательно осознаем, что у нас происходит внутри, если мы внимательно рассмотрим свою жизнь, свою собственную личную историю, то мы можем заметить очень, очень интересный факт. Эти программы, эти структуры гораздо больше брали у нас, чем отдавали взамен. То есть, ну, э, пример очень простой. Ну, смотрите. Допустим, вы студент, вы закончили университет, и вам так повезло, вы пошли э, работать по специальности, и хорошо оплачиваемая специальность, то есть как бы все хорошо. Учились к месту, работаете к месту, зарабатываете хорошо. Но достаточно быстро понимаете, что вам это очень сильно в тягость. Что то, чем вы занимаетесь, вам весьма существенно не нравится. Коллектив, который вас окружает, очень не нравится ну и так далее. И со временем вы начинаете замечать, что вы буквально иссякаете энергетически, начинаете болеть, что случается нередко. И э, доходите до того, что, в общем, уже с огромным усилием заставляете себя идти на эту самую работу. Но с течением времени у вас выработалась а, программа, которая позволяет вам эффективно функционировать на вашем рабочем месте. Эта программа действительно позволяет вам добиваться каких-то результатов на рабочем месте, может быть, даже карьеру выстроите и так далее. И теперь давайте посмотрим. Эта программа вам позволяет зарабатывать. Эта программа позволяет вам получить какой-то социальный статус, хороший, допустим, да, престижный. Но эта программа забирает вашу жизнь и здоровье. То есть, проще говоря, эта программа берет у вас а, вашу жизнь и здоровье и дает вам деньги за это. Решайте сами, подходит ли вам этот вариант или нет. Но нередко бывает тот случай, когда человек уже вынужден расстаться с этой программой, потому что то, что называется, дошел до ручки. То есть э, здоровье сдало уже до самой крайней степени, и энергетическое истощение тоже весьма существенное. Это вот такой э, пример тех программ, которые могут нам мешать в жизни да, и, допустим, вы даже покинули уже свое рабочее место все-таки, но программа остается, то есть она вместе с рабочим местом не уходит. У вас внутри остались какие-то паттерны, какие-то привычки, которые также живут в вашей жизни и дают о себе знать. И вот такие и подобные им программы, и многие-многие-многие другие, они мешают э, воссоединению вам. Они мешают вам э, находить вот эти точки соприкосновения. То есть они своего рода паразитические программы. Их нужно будет обесточивать. Их сначала нужно будет распознать, узнать, осознать, что это такое. Потом а, обесточить их, либо их просветлять. А, ну, еще разные возможные действия по отношению к этим программам. Но вот обесточка энергетическая, либо просветление программ – это самые лучшие варианты, какие должны вами рассматриваться в первую очередь по отношению к, этому, к этой ситуации. Итак, начинается процесс э, внутреннего очищения от этих программ. Но с течением времени, если вы продолжаете общение с родной душой, вы начинаете замечать, что э, не просто как бы ситуация остается на том же уровне, как она была, да, какие-то проблемы возникают, а эти проблемы начинают нарастать. Это очень часто. Проблемы начинают усиливаться, а, становится, их становится больше, они становятся невыносимыми. Ну, например, если раньше вы просто, скажем так, вздорили, да, а, по каким-то вопросам, просто спорили, может быть, да, то с течением времени вы начинаете уже активно противодействовать и ваше активное противодействие вас опять э, наводит на мысль, что, наверное, лучше расстаться. То есть это все усиливается. Причем, как известно, что если возникают внутренние проблемы, вслед за ними идут внешние. То есть там целый клубок. Причем, сколько нам известно случаев, этот клубок не обходится без э, э, заболеваний физических на физическом теле. То есть у вас начинаются психосоматические заболевания это может вас еще больше обескуражить. А, ну, знаете, родные души – это такая тема, это такой путь, э, который на самом деле реальный путь. То есть вы э, переходите от эм, каких-то внешних рассуждений, от философии, вы переходите к практике. И тут вам все практически показывается. И что у вас есть внутри, и от чего вам нужно освободиться – и вы практически проходите путь э, внутреннего очищения и освобождения. Ну и вы узнаете, что это проходит через боль. А, и если у вас, ну, скажем так, не такая гармоничная карма, не такой уж гармоничный гороскоп, то вам придется вступить в настоящее сражение. Это без всяких преувеличений. То есть э, вы э, узнаете, что а, у вас сидят такие драконы, у вас сидят такие демоны, с которыми только сражаться. И вы будете применять одну, другую, третью тактику и так далее, для того, чтобы как-то с этим справиться. То есть это настоящая война. Давайте не будем а, избегать прямых выражений, это настоящая война. Ну, битва. Пусть битва, хорошо. А, в которую вы вступаете. Давайте вспомним сказки Давайте вспомним мифы. Ни один герой не проходит без препятствий, испытаний и сражений. Подчас э, весьма и весьма тяжелых. Сказки – это есть такое вот краткое изложение наших внутренних программ, э, нашего бессознательного. Эти программы, они сидят у нас внутри. И когда мы встречаем свои родные души, эти программы начинают вскрываться – и по этим программам мы должны будем проходить. Итак, это внутреннее очищение. Проблемы внутренние, проблемы внешние. Это все вас, а, вы знаете, как бы прижимает к стенке. То есть, либо вы начинаете реально, не теоретически, не умозрительно, а реально менять свою ситуацию, действительно меняться и трансформироваться, либо вы расстаетесь со своей родной душой. Я вот хочу дополнить такой вот пример, да? Если в обычной паре мужчина и женщина, то там может быть уместно два эго, то есть эго мужчины, эго женщины, и бывает, что если гармоничная такая связь, то чаще кто-то один из партнеров показывает свое эго, то есть как бы потребительский такой, эм, потребительская форма, что ли, взаимодействия. То есть, например, женщина капризничает, а мужчина выполняет ее капризы, и это нормально считается. То вот в паре Родных душ такое невозможно. А если это начинается, то вас просто растаскивают как двух кошек в разные стороны, которые подрались, отлетели друг от друга, и все, <laughs> и больше не подходят друг к другу. Да, это, это факт э, взаимоотношений родных душ. Так работает энергия. Так работает энергия, это феномен. Это никто ничего не придумывал, никто ничего специально не делал. А, так сказать, не плел специальные вот эти козни друг другу, а так работает энергия феноменально и автоматически. Это опять-таки очень большой разговор, почему так работает, э, откуда такой механизм и так далее. Все это мы рассматривали на своих онлайн-курсах. При желании это можно прослушать. Сегодня же мы хотим обратить ваше внимание на то, что этот эм, этап, этап внутреннего очищения, не миновать ни одной паре родных душ. И еще эм, в какой-то период времени мы столкнулись с таким очень наивным, иллюзорным представлением. А, вы знаете, это абсолютно инфантильное представление, будем выражаться своими именами, вещи называть своими именами то есть эм, а люди хотели просто закрыть глаза и сказать «тю-тю, я спрятался, меня нет». То есть я сейчас глаза закрою, и вот эта ситуация, она пройдет сама. Ну, как-то само рассосется. Причем логика очень забавная. Логика такая, что ну не может же быть это всегда. Когда-то же она пройдет. Сейчас я глаза закрою, посижу тихо, спокойно, где-то в тихом месте. Оно само как-то и пройдет. Не проходит. Понимаете? Э, никуда не уходят эти эго-программы. Мы упомянули такой термин паразитические агопрограммы. по сути, так и есть. А, ни один дракон от вас не уйдет просто так. Вы ему очень близки, вы ему очень нравитесь. Он кушает вашу энергию и дает вам что-то взамен. У вас такое сотрудничество, такое взаимодействие. Если вы эм, делаете осознанный выбор, да, лучше драконы, лучше мои демоны, а родная душа – это слишком тяжело. Вот если вы делаете такой выбор, ну тогда да, это ваш выбор. Но, как правило, сделать этот шаг, расстаться со своей родной душой практически невозможно. То есть невозможно отказаться от тех даров, невозможно отказаться от тех высочайших переживаний и от того качества совместной жизни, которое дается родным душам. Мы также не раз говорили, писали о том, что когда встречаются родные души, они узнают на собственной практике, в своей собственной жизни, в своих собственных переживаниях. Они узнают, как задумано природой, Богом, Создателем, чтобы общались мужчина и женщина. Происходит поляризация мужской и женской энергии, а мужчина начинает больше чувствовать мужскую энергию, женщина больше женская энергия. То есть все встает на свои места, все, происход... Э, все приходит, начинает приходить в гармонию, все становится очень красивым, насыщенным, наполненным, ярким. И вот отказаться от всего этого практически невозможно. Оно такое бывает. То есть э, некоторые пары родных душ по разным а, причинам а, принимают такое сознательное решение расстаться. Это их право. Тут никто ничего не может говорить. Э, к тому же есть такое понятие, как отработка кармы. И если у вас действительно не отработана карма, то воссоединение с родной душой, ну, даже если это близнецовые пламя ваше, это невозможно, пока у вас не будет решена кармическая задача. Отрабатывать карму можно по-разному. Это отдельная тема. Итак, это внутреннее очищение. И э, вы знаете, внутреннее очищение, как правило, связывают только с личными программами. Ну, к примеру, э, программы, которые связаны э, с вашей травматической, травматичной ситуацией. Допустим, вы когда-то влюбились, ну, у вас была любовь, и что-то очень сильно не задалось, и осталась травма на сердце, на анахате. Сердце закрылось, потому что оно болит. И эго закрывает сердце, оно оберегает его от перегрузок. Вот. И когда вы встречаете свою родную душу, эго начинает рассыпаться, сердце начинает переполняться, и возникает вот эта же самая боль, которая была, она была законсервирована, то есть она никуда не девалась, она была просто законсервирована глубоко внутри, и вот она стала раскрываться – и вам нужно будет это отработать. Это, так сказать, личные программы, да? И тут вам э, в помощь собственное осознавание, и в помощь, э, а, возможно, участие психолога, э, друзей, следующих в этом вопросе и так далее, духовных наставников. Но вот интересный момент, который рассматривается очень редко. Есть социально наведенные программы о взаимоотношении между мужчиной и женщиной. То есть это очень э, глубоко у нас э, помещенная программа поведения того, как должно быть между мужчиной и женщиной. То есть э, мы это, как правило, вообще совершенно не осознаем. Вот если свою собственную травму мы еще можем осознать, хотя это очень больно, то социально наведенные программы бывает осознать очень сложно. Почему? Потому что нужно выйти из социального эгрегора можно из него выйти хотя бы на короткое время, посмотреть на это и сказать, эти программы не такие уж стоящие, чтобы за них так зацепаться. А вопрос такой возникает, а почему, собственно, они мешают, социальные э, эти программы? Но ну, ответ такой, что а, не все эти программы и не всегда мешают, и не всем парам. Это индивидуальный вопрос, но самое главное, у родных душ очень мощный парный эгрегор он очень сильный. И далеко не всегда он по основным пунктам соответствует социальным нормам. Что это значит? Это значит, что э, миссия их встречи, э, она выходит за рамки социальных э, понятий, социальных э, ценностей и так далее. На то она и миссия. То есть миссия – это то дело, которое человек в данном случае пара, должны совершить, а, привнеся в мир что-то новое. Вот эта миссия. То есть а, что-то новое, доселе неведанное. И, естественно, социальный эгрегор, это его функция, это нормально, он сопротивляется всему новому, потому что функция социального эгрегора в устойчивости. Социальный эгрегор должен быть устойчивым, там должно быть все четко прописано, и это правильно. Иначе мы бы не могли с вами нормально жить, у нас бы были постоянные изменения, постоянная гиперинфляция и так далее. Когда социальный эгрегор приходит а, в такое вот слишком шаткое состояние, то происходят очень неприятные вещи. Поэтому он должен быть стабильным. это правильно. Но э, вот эта вот стабильность социальных норм мешает паре воссоединиться. Это очень большой вопрос. Мы просто обозначим его сегодня. Разбирать его долго, очень интересно, но давайте вот такой момент. Если вы будете очень внимательны к себе, к своим а, взаимоотношениям, вот я имею в виду родные души, да, то вы будете часто замечать, что те формы поведения, которые кажутся в социуме нормальными, обычными, приемлемыми, понятными и так далее, в ваших взаимоотношениях они неуместны. Они искусственные, они ненужные, они не играют никакой роли, но только мешают. Ну, приведи какой-нибудь такой пример живой. Живой пример. <laughs> Ну, знаете, это будет лично. А, личные примеры из э, нашей собственной жизни. А мне вот э, сегодня не хочется <laughs> об этом говорить. Э, на самом деле просто обозначим. Ну, ну, какой пример? Ну, подскажи. Ну, например, а, в социальном эгрегоре, когда живет пара мужчины и женщины, а, в браке или там не в браке, есть такая традиция ходить в гости да, к родственникам. Угу. То есть это ну, хорошо, нормально. Давайте, давайте возьмем. Вот смотрите, тут идет смешение социального эгрегора и семейного эгрегора. Ну Итак, если живут родные души вместе, это семья, да, значит они должны принадлежать к семейному эгрегору. Нормально? Нормально. А в семейном эгрегоре какие традиции? Гости, там, именины, ну и так далее. Сами все знаете, понимаете. Но вы знаете, а если и у того, и у другого четвертый дом пустой, я говорю про астрологию, и если их синастрическая карта также с пустым четвертым домом, они садятся, вот пара, а друг напротив друга и говорят, вот тебе вот это надо, мы сейчас туда пойдем. Не надо, и мне не надо. То есть ни одному, ни другому не надо, Вместе им тоже не надо, высшему мы не надо. А, и если это постоянно делать, то возникает очень большое напряжение. Очень большое напряжение, потому что расход энергии идет, причем большой энергии э, идет, а обратно ничего не поступает, удовольствия никакого нет. Но ну, это такой очень легкий пример на самом деле, с этим можно нормально мириться, вот, э, <clears throat> с этими вещами. А бывает э, гораздо более серьезные примеры. То есть тогда, когда социальные нормы ну, никак не вписываются в их парные графы. Вы знаете, есть вообще а, аксиома, она непреложная, она бесспорная. А, может быть, вы ее возьмете на заметку. Любая пара, не только родные души, вообще любая пара а, сталкивается, периодически сталкивается с помехами которые наводятся из социального эгрегора. Проще говоря, социальный эгрегор – один из самых главных а, ну, врагов для парного эгрегора. На самом деле так. Вот. Давайте простой пример из обычной пары. Очень часто э, семьи разрушаются из-за того, что пришла женщина к подруге и начинает рассказывать ту ситуацию, которая у них в семье. Вот он, вот он такой, вот вот он сделал так, потом пошел туда, а та подруга говорит ей, да ты чего? Да как ты можешь такое терпеть? Ну и так далее. Сами понимаете, дальнейшее развитие событий. То есть она со своим парным эгрегором, со своей семейной ситуацией пришла в какой-то микросоциальный, либо социальный эгрегор, где это все поведение а, не рассматривается как э, положительное, мягко скажем, да? А социальный эгрегор – это огромная структура, сильная. И женщина сидит и думает, что ж тебя дура делает? Как же мы вообще живем-то вместе? Или там, как же мы жили-то до сих пор вместе 10 лет, да? Я-то дура все это терпела, думала, что я счастливая, думала, что у нас семья, а у нас оказывается вот он чего. Э, несоответствие парного эгрегора социального. Выбирайте, что вам ближе. И э, настоящая крепкая семья, любая семья, не только родные души, у них свои традиции, у них своя жизнь. Вот мы оставили эту тему на конец, на завершение сегодняшней встречи, но раз уж об этом речь зашла, то скажем. Настоящая крепкая семья, настоящие крепкие отношения всегда выстраиваются по своим законам. Это не значит, что от всего мира отгородиться и махнуть на всех рукой. Это значит, что изначально ваш парный эгрегор, а потом вы устанавливаете связи с социальным, с микросоциальным, то есть э, с друзьями, с компаниями, с какими-то организациями и так далее, исходя из своих ценностей, из парных ценностей. Вот тогда семья крепкая. Это то же самое касается родных душ, но у них специфика еще состоит в том, что, я как сказал уже, парный эгрегор очень сильный. Поэтому если что-то вмешивается а, а, с другими ценностями в него, да, то он очень активно сопротивляется. Ну, как еще можно сказать, парный эгрегор у родных душ, он там правила диктуются высшим мы, да, высшими силами, а в социальном эгрегоре там свои правила. И, соответственно, эти правила не совпадают никак. Да, очень часто не совпадают, тоже верное замечание. То есть мы все знаем, что социум живет не по божественным законам, да? Все знаем, мы все с этим соглашаемся. И многие стараются, чтобы божественных законов в социуме было больше но, ну, как правило, старается безуспешно. То есть нужно сделать все-таки свой микросоциум какой-то, там поселение, а, какой-то еще, я не знаю, кто что делает, да, вот там будут уже немного другие законы, вот там люди живут по ним. Вот. А в социальный эгрегор очень сложно вклиниться вот со всем этим, то есть он это не приемлет, это жесткая устойчивая структура. Поэтому верное замечание, поэтому происходит конфликт. Потому что у родных душ активизируются будхиально-атманические тела, у них вот это божественное переживание, и просто войти в социум со всем этим очень сложно. Итак, мы говорили о том, что социально наведенные программы, они препятствуют этому воссоединению. А, ну вот простой как бы пример с потолка, беспредметный пример, но очень жизненный. Представьте, пара родных душ, мужчина и женщина, да? А, между ними, допустим, возникают какие-то разногласия. О чем-то они, возможно, спорят. Или что-то они там выясняют, хотят что-то <clears throat> выяснить. И вдруг начинаются такие слова. Да так никто не делает вообще. Так никто не делает и так никто не живет. И соответствующими, значит, выводами. Откуда эти слова? Эти слова из социального эгрегора. Причем эти слова очень сильные. Если, допустим, такие слова говорит женщина по отношению к мужчине, мужчина э, может себя почувствовать вообще э, э, неполноценным. То есть они настолько обладают такой большой силой. Если вы начинаете примешивать все эти понятия извне, которые вам, вашему эгрегору не соответствуют, парному эгрегору, то есть вам они по большому счету не нужны. Посмотрите на это внимательно. Вот если они не нужны, это будет очень мощным препятствием на пути вашего соединения. Причем вот это мы сегодня вывели на, поверхность, да, все так показали как бы в свете, а это э, сидит глубоко внутри, оно, оно бессознательно. И почему кто как говорит и действует и думает, часто нам причины неизвестны. Вот поэтому за вами остается работа по собственному осознаванию осознать, а какой же голос у вас внутри говорит, который мешает вашему воссоединению? Это действительно голос вашей души или это наведенная программа, которая вам, по большому счету, не нужна? Как же преодолеть все это? Что это за путь преодоления этих программ? Вы знаете, нужно сразу же сказать, совершенно откровенно, что этот путь не будет длиться неделю или месяц, и он не будет длиться даже год. Это путь в несколько лет. В нас сидит столько разных э, ненужностей для нас, да, от которых освободиться в раз просто невозможно. Физически невозможно. То есть психика человека просто не выдержит, даже если себе представить это, просто умозрительно просто не выдержит такой колоссальной трансформации. Поэтому на прохождении пути воссоединение фактор времени играет большую роль. Вам понадобится время. Не один год. Индивидуальный случай, сколько именно, это будет зависеть от вашей кармы, от вашей совместной кармы, то есть в прошлых э, жизнях вы встречались, что вы наработали, может быть, вы друг другу каких-то гадостей наделали очень много, и вам теперь это разгребать. То есть это все очень индивидуально, но время должно пройти достаточно большое. Причем оно проходит опять-таки не просто так, как бы само, да? А мы глазки зажмурили и сказали, тю-тю, я сейчас подожду, когда время пройдет, и оно все наладится. Конечно, нет. Вы принимаете в этом активное участие, вы осознаете это все. А, вы движетесь по направлению именно воссоединения и актуализации, активизации тех программ, которые вас соединяют. Это работа и с прошлыми воплощениями. То есть в прошлых жизнях вы могли очень конструктивно функционировать, взаимодействовать друг с другом, да? И а, вы поднимаете это прошлое воплощение, активизируете эту программу, и с помощью этой программы вы налаживаете связи уже в этой жизни. А, вот. У нас а, скоро будет а, вебинар на эту тему в том числе. Мы будем об этом подробно рассказывать, как работать с прошлыми воплощениями. У нас уже есть необходимый опыт, достаточный опыт для того, чтобы с ним делиться, для того, чтобы тоже могли использовать подобные вещи. это один момент. второй момент. Вы знаете, вообще это, конечно, частности, вот то, о чем мы говорим, как преодолевать, да? А самое главное – это то, что вы должны а, а, держаться за то единство и за ту любовь, которая у вас есть изначально. Вот мы говорим о родных душах. Родные души встречаются, им изначально это дано. Очень сильное. Сильнее, чем атманическая и будхиальная энергия, ничего у человека нет. Это самая сильная энергия. Еще говорят, что самая мощная энергия – это энергия истинной, чистой, безусловной любви. Вот это и есть между родными душами. Если вы будете держаться этого потока, а нужно делать это практически, вот если вы практически будете держаться этого потока, то этот поток будет очищать, постепенно будет очищать э, вас от э, ваших прошлых программ. Это будет и мягкое очищение, и будет достаточно жесткое, когда вы будете испытывать боль, в том числе и физическую боль. И это будет подводить вас к трансформации, а, к внутренней трансформации, вслед за которой последует и изменение в вашей повседневной жизни, в том числе изменения в вашем физическом теле. А внешне вы изменитесь, и, ну и так далее. То есть а, вы двигаетесь именно к трансформации, движетесь. Опять-таки индивидуально, у кого как она будет происходить, у кого в каком потоке. Вот. Э, это очень индивидуальный вопрос. Тут общих а, моментов э, нет. Все очень индивидуально. Общий момент состоит в том, что вы держитесь за те программы, которые вас объединяют. Э, в которых вы находите единство. За поток любви и единства. Да. И за поток любви. Э, родные души чувствуют это практически. То есть вы можете, если вы обладаете даром э, видения, то вы можете это увидеть как очень мощный поток энергии. <clears throat> Если у вас нет такого дара, вы можете почувствовать это как очень сильное и очень чистое притяжение между вами. А, вы можете прочувствовать это именно как единство у вас, как а, вы становитесь единым организмом, когда ваши а, энергетические коконы сливаются в один. То есть все это ощущается практически, нужно только этого держаться. Вот если все это вы будете осознавать, если вы будете использовать э, те знания, которые в том числе мы сегодня вам, э, которых мы вам сегодня немного рассказали, э, тогда это будет осознанный процесс. Осознанный процесс, который наверняка завершится успехом. Если вы не будете осознанно к этому подходить, то, скорее всего, у вас не получится воссоединение. Если бессознательно к этому подходить, то, скорее всего, ничего не получается. Нужна обязательно осознанность. Что такое осознанность? Что мы имеем в виду? Ваши внутренние ощущения – соединяются с вашим знанием. То есть вы знаете то, что вы чувствуете. Осознавание. То есть недостаточно просто чувствовать. И тем более недостаточно просто знать. Должно соединение произойти ваших чувств и знаний. Тогда вы находитесь на пути воссоединения. Тогда постепенно, с течением времени, вы будете наблюдать, как отваливается и обесточивается одна программа, вторая, третья и так далее. Дальше нужно отметить следующий момент. Есть такая иллюзия, что мы можем просто освободиться от программы, как будто бы выкинуть ее в мусорное ведро и отнести на помойку. И больше она у нас не появится. Это иллюзия. Все, что у нас есть, все остается с нами всегда. Это закон кармы. Ничего не исчезает просто так, бесследно. Но мы можем это обесточить, и мы можем это просветлить. Это целый большой процесс и очень большой разговор, как это делается. Но это возможно. Нужно обязательно осознавать, что это не уходит просто так бесследно. Это факт нашей жизни. То есть вы можете подумать о том, что вот вы освободились от этой программы, вы освободились от того препятствия, которое вам мешало, да? Допустим, проходит год или три, или даже, может быть, больше, и возникает какая-то ситуация, которая вдруг вас опять все это поднимает на поверхность. Вдруг вы начинаете опять проявлять то же самое, что проявляли. И вы чувствуете какой-то автоматизм. Вы понимаете, что вы уже далеки от этого, что вам этого уже вообще не надо, и вы отвыкли от этого всего, но что-то у вас начинает автоматически просто проявляться. Вы как зомби, как автомат начинаете это говорить, делать. Это показатель того, что ничего у нас не исчезает просто так. Мы ничего не можем выбросить. Святые, просветленные люди, они могут полностью просветить эти программы, но на это нужны десятилетия. Это очень сильная работа, если можно это назвать работой, конечно. Если вы не просветленный, а, тогда вам это сделать будет в сотни раз тяжелее. То есть, в принципе, тоже возможно, но будет гораздо тяжелее. Поэтому, если вы это осознаете, то вы а, нормально к этому относитесь. Вдруг у вас что-то проявилось, вы сказали, стоп, мне это не надо. И все. И спокойненько, тихонечко отходите как бы в сторону от этой программы, которая вам не нужна, и просто, просто не делайте это и все. Это вас, ваш э, свободный выбор. Это вас не зацепает. Вы свободны от этого становитесь. Это с течением времени. Вот так происходит вот этот эффект внутреннего очищения, освобождения от программ, трансформации. Вот это опять-таки краткая ремарка. Обо всем об этом нужно говорить очень подробно, ну, по крайней мере, хочется сказать, очень подробно и э, рассказать во всех деталях. Иногда это очень сильно помогает, потому что далеко не всегда человек э, может все это осознать. Он просто автоматически это проявляет, и это самым неприятным, иногда даже пагубным образом отражается на взаимоотношениях между родными душами. Итак, когда вы все это проходите, когда степень вашей внутреннего очищения достаточно э, высока, и вы выходите э, в силу трансформации, через трансформацию сознания, вы выходите на новый уровень взаимодействий. Вот это важно отметить. Не то, чтобы вы оставались таким же, как и были, просто хорошим стали. Как бы избавились от чего-то плохого, да? И стали хорошим. А так, в принципе, такой же. Нет. Вы проходите через трансформацию, вы кардинально меняетесь. Кардинально. У вас основа жизни становится совершенно другой. Что же это за основа жизни, э, которая позволяет родным душам воссоединиться, и к чему они должны стремиться для того, чтобы произошло воссоединение? Это то, что можно назвать духовностью. К сожалению, мы никуда не уйдем от штампов и стереотипов, мы должны пользоваться теми словами, которые всем известны. Поэтому, употребляя термин «духовность», хочется сделать очень-очень много пояснений и сносок, которые будут сводиться к одному. Духовность практическая. Вы чувствуете ее себя внутри. Вы ею живете. Вы через нее наслаждаетесь жизнью получаете другое, совершенно другое качество жизни. Эта духовность начинает в вас производить ежеминутную, ежечасную работу. Она управляет вашей жизнью. Не то чтобы она а, есть, как бы знаете, вот как красивый антураж. Нет, это именно фундамент, именно платформа, на основе которой все происходит происходит все остальное. Вот когда вы достигаете этого уровня через трансформацию, уровня духовности во взаимоотношениях, когда вы чувствуете в основном друг друга именно как души и общаетесь друг с другом как с божественными душами. Еще можно сказать такое высокопарное выражение, а когда вы видите друг в друге Бога и богиню, но ну, это, конечно, в высшем эквиваленте – вот тогда воссоединение родных душ происходит полное. И тогда по закону и иерархии все это спускается вниз. То есть э, вот эти божественные ваши отношения переходят на другие планы, на каузальные, на ментальные, на астральные и так далее. Мы это рассматриваем на седьмом курсе, на седьмом онлайн-курсе. Э, вот в этом случае ваш парный эгрегор становится очень крепким. И в этом случае ваша жизнь, совместная жизнь, становится очень целостной. Итак, вам нужно будет выйти на совершенно другой уровень взаимоотношений. Это возможно будет сделать только через трансформацию. Трансформацию вашего сознания, э, которая приведет к трансформации ваших взаимоотношений. После трансформации все будет выстраиваться автоматически и само по себе. Вам не понадобится о чем-то договариваться, вам не понадобится а, производить какие-то манипуляции друг с другом и так далее. Все будет совершенно естественно. И все будет совершенно наполнено, очень наполнено энергией. То есть это не будет а, какой-то компромисс, когда вы будете как бы зажимать друг друга, да, ради того, чтобы сохранить свои отношения. Ни в коем случае. Мы часто повторяем, что родные души – это новые измерения отношений. Это отношения, которые будут очень во многом основаны на свободе, а не основаны на любви. И там не потребуется очень многих сдерживающих и корректирующих манипулятивных механизмов, которые необходимы в обычных отношениях, для того, чтобы эти обычные отношения сохранялись. У родных душ все иначе. Происходит управление а, высшего «мы», и под этим управлением а, вы уже будете находиться, и будет находиться ваше единство, будет находиться а, ваша совместная жизнь. Конечно, на сегодняшней встрече мы рассказали об этом без подробностей, мы рассказали в общих чертах но мы действительно говорили о том, что является самым главным. И цель нашей сегодняшней встречи состоит в том, чтобы кто встретил свою родную душу, были более осознаны к себе, к своему внутреннему миру, и были более осознаны к своим взаимоотношениям. Цель, состоит, цель сегодняшней встречи состоит в том, чтобы вы не воспринимали отношений родных душ с точки зрения обычной, э, повседневной э, логики, восприятия и так далее. Это действительно очень специфичные взаимоотношения. Учитывайте это. Будьте внимательны, более осознанны. И держитесь потока любви. Держитесь того единства, которое дано вам изначально, и тогда все остальное будет выстраиваться самой автоматически. Нам остается э, только поблагодарить вас за сегодняшнее участие и э, пожелать вам, уже традиционно, пожелать вам найти свою родную душу и э, быть, с ней. быть осознанным на пути воссоединения со своей родной душой. Спасибо вам за сегодняшнее участие. И до новых встреч. До свидания. До свидания.